პარტიის ახალგაზრდული მოძრაობა ახალგაზრდა რესპუბლიკელები კი დიდუბე პლაზაში ამწუთებში ყრილობას მართავენ. ყრილობაზე რესპუბლიკელების აღმასრულებელი საბჭო დასამტკიცებლად წარადგენს საქმიანობის ანგარიშს და მოძრაობის მართვა ორგანოს აირჩევს. ასევე საბჭო აირჩევს მოძრაობის ახალ თავმჯდომარესაც. ტარდება უკვე რიგით მეექვსე ყრილობა. ამავე ყრილობაზე დღეს უნდა გამოვლინდეს ახალი შემოადგენლობა აღმასრულებელი საბჭოსი. აღმასრულებელი საბჭო შეუდგება უკვე ახალი იდეებით ფუნქციონირებას და შესაბამისად ჩვენ მე როგორც რიგეთი კანდიდატი მაქვს იმედი რომ გადავალ შემდეგ ეტაპზე პოლიტიკური პარტიისთვის მნიშვნელოვანია რომ მას გვერდში ედგას ახალგაზრდობა ის თაობა რომელმაც ხვალ უნდა შეცვალონ უფრო უფროსები, რომლებიც ახალგაზრდობებისაც აქვს გავლენა თავის თანატოლებში და მნიშვნელოვანია ის, რომ ის идеოლოგია, რომელსაც ატარებს ამ შემთხვევაში რესპუბლიკური პარტია, რაც შეიძლება მეტისმიერ იქნეს გაზიარებული